Bot, bot, bot. Mata bengkak mulut terkerut. Aku lempar kau menyambut. Aku nyentak kau mengikut. Rek satu. Mantap. Aku memancing ikan di sungai, di laut, dan di tasik. Semua aku sapu. kerana ini minatku yang kau kena tahu. Kalau bukan kerana minat, aku tidak berhajat. Dan kerana minat, aku rela berpenat. Memancing di lautan buatku tenang. Walaupun menunggu, itu bukan halangan. Kenapa saya suka memancing bang eh, selain strike kain? Ini bang. Ini mahal bang. Ini yang mahal bang. Ini yang membuat seorang memancing tu rasa tenang dengan ini. sungai dengan bunyi sungai dengan tengok matahari pemandangan macam ni benda-benda macam ni lah kita tak boleh beli walaupun banyak duit macam mana Rek satu. Ah, mantap. Uh, eh, ah, babon.

dia lokasinya ini adalah anakan sungai guys atau rawa guys ya tetapi kalau rawa ini terlalu kecil guys ya langsung saja kita lempar guys ya ya ini saya menggunakan cacing guys ya mari kita tunggu mantap oke guys sepertinya umpan saya berhasil dimakan guys ya guys. satu dua tiga mantap mantap mantap guys lihat Uh, ikan predator gabus babon mantap guys. Ya guys ya ya ya. Kita tangkap kita tangkap. Aman aman aman aman guys aman aman. Ya ya ya ya ya. Moncel guys ya. Tidak apa-apa tetap full senyum walaupun moncel mantap. Oh amat ketu. Iwakku, iwakku col, iwakku ndi, malah ganti coyu gamblus. Oke okay guys, langsung saja kita mancing ikan predator paling ganas guys ya. Langsung saja kita menuju ke tempat lokasi pemancingan guys ya. Ini dia lokasinya. Ini adalah anakan sungai guys atau rawa guys ya. Tapi kalau rawa ini terlalu kecil guys ya. Langsung saja kita lempar guys ya. Ya, ini saya menggunakan cacing guys ya. Mari kita tunggu. Mantap. Oke guys, sepertinya umpan saya berhasil dimakan guys ya. Satu, dua, tiga. Mantap, mantap, mantap guys. Lihat, uh ikan predator gabus babon mantap guys. Ya guys ya ya. ya. Kita tangkap, kita tangkap. Aman, aman, aman, aman guys, aman, aman. Ya ya ya ya. Ya. Muncul guys. Ya. Tidak apa-apa, tetap senyum walaupun muncul. Mantap. Iwaku, iwaku cul, iwaku ndi, iwaku gimana gak dicoyo, gamblus. <laughs> Wah. Baru ngomong langsung dimakan. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Wish. Terbang dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah langsung dikasih strike mudah-mudahan nggak lepas hmm. Alhamdulillah langsung dikasih strike. uh, dimakan lagi satunya wih double strike Aku memancing ikan di sungai, di laut, dan di tasik. Semua aku sapu. kerana ini minatku yang kau kena tahu. Kalau bukan kerana minat, aku tidak berhajat. Dan kerana minat, aku rela berpenat. Memancing di lautan buatku tenang. Walaupun menunggu, itu bukan halangan.